Είναι μια γνωμοδότηση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση, η οποία στη συνέχεια θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τελικά θα υιοθετηθεί ως πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν την εγκύτητα με την κοινωνία, έχουν μια άμεση σχέση με τους πολίτες, καθημερινή, ξέρουν καλά τα θέματα, ξέρουν καλά ποιε είναι οι προτεραιότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και στον πολιτισμό. Και βέβαια, ειδικά οι περιφέρειες έχουν και την άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα χρηματοδότησης, άντλησης κονδυλίων από διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να τα κατευθύνουν σε δράσεις πολιτισμού, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. περιφέρειά μας, η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, είναι πραγματικά μια περιφέρεια με τεράστιο απόθεμα πολιτισμού. Είναι μια περιφέρεια από τις λίγες που έχει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, έχει μνημεία πολιτισμού, έχει ιστορία, ιστορία μέσα στους αιώνες και βέβαια είναι μια περιφέρεια η οποία μαζί με τον πολιτισμό ενισχύει τον τουρισμό, συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό και βέβαια τελικά αναπτύσσει και την οικονομία της περιοχής μέσα από την ανάδειξη του πολιτισμού της.